这是属于我的时代，不要做谁的菜。纯白加一点色彩，嘿，女孩有一点辣才耐。谁说你胖是高矮？嘿，傻到我无可取代。后退 no more，用力。